两倍，八万，两倍。 对。 倍，五倍，八倍，五倍，二条，两倍，八倍。 得让我吃一个嘛！信了你的邪！大家小心，我停牌了！我是啊，快点打噻！ 半马大漠是哪回事？等我谂下先。爽手啲啦，蚊都瞓啦。东园一点红，两倍。二条。 两倍，八万；三倍。 倍，八万，两倍。 鬼嘢啊！仲想晒我啲靚牌？省港澳籍後喺度，問你驚未？可以看到你的牌了。 五倍，五倍，椰汁，两倍娃娃，二条，三倍，两倍，红中，四倍娃娃，二条，六倍，两倍。 两倍，红中四倍，娃娃六倍，两倍，娃娃二条四倍，全中六倍，两倍。 两倍，娃娃。二条。四倍，椰子。二条。六倍，海宝。十倍，红娃娃。十倍，二条。十倍，两倍，红中。四倍，娃娃。椰 两倍，二条，四倍，全中。